Här har vi aulan som står där och använder användningstillförrätten behöver renoveras. Men det är inte klart än. Och här har vi baksidan av aulan. Den här bilden förklarar varför bältespännarna slåss krävs för att eh, slå som en dam. Och här har vi Vänersborgs museum. Vänersborgs kyrka är byggd 1783 1784 av arkitekt Sture Wennberg. Och det tornet kom till senare och det stod klart 1799. Kyrkan har därefter renoverats några Gracias. su här har vi då Vänersborgs brandkanoner som larmade vid brandfara. Nu har vi kommit till plantaget i Vänersborg. Den här fontänen kallas Boyerfontänen. Nu har vi kommit till Vänersborgs gågata.